al derecho. Marcos Alonso, lateral izquierdo. Y los tres centrales. Ivanovic, que. Y las está teniendo. Poids. Et attention avec euh, Ozil servi. Ozil. euh, et- revenir au score, que beaucoup de ces joueurs étaient envahis par les crampes. Ils ont eu un 3 contre 1, 3 contre Грэхэм Поттер. А, видите, тут без углового. Разобрались, а вот эта ошибка, которая может стоить очень дорого. Superbe contrôle et le ballon parfait vers Mesut Özil. Özil qui recherche Alex. a pris le risque. Vous voyez, euh, ici, Özil qui va. Non, c'est euh, Giroud et il a trop croisé. Рэмзи движется вперед. Озил, пас на Жиру и опять... Боролся до конца. Смотрите, вроде бы не прошел пас, но он выцарапал передачи. И due o tre volte in maniera dura su Ronaldo. Parte il lancio in area di rigore, la sponda di Osil. Benzema, rete. Vantaggio del Real Madrid. Benzema approfitta dell'occasione concessagli da Mourinho e realizza il gol dell'1-0 all'Amsterdam Arena. Alla 30 United, quelle combinaison collective avec le centre de fort devant le but de la part de Chambers. Welbeck pour le triplé à la frappe. On libère, on a fixé d'un côté et ensuite c'est Ozil. Если несет, то практически все. Это правда. E Sanchez kısaca toş. Topla buluşturdu. Valencia'dan Mesut'a. Mesut çekti sonuna. Yine Valencia. Val Baskısa düştü. Büyük hata. Mesut Özil ceza alanı döndü. Serdar vurdu ve top direktlendi girdi içeriye. Ferdi ortaya Cemali vuramadı. Mesut şut pozisyonu arıyor. Mesut ortaya. Rossi dışarıya.